我的朋友思思最近为了强身健体进行了大量的体育锻炼，结果第二天早上全身肌肉酸痛，完全没有办法起床，而且小便也变成了酱油色，这是为什么呢？原来是因为思思进行了过度的体育锻炼，身体难以承受，肌肉受到了损伤，所以说出现了肌肉的酸痛和没有力气，而大量的肌肉受到损伤之后。 会有过多的物质释放到血液当中，经过尿液排出，所以说尿液变成了酱油色。所以进行体育锻炼一定要适度，而如果出现了这样的症状，一定要及时就医哦。我的朋友思思诊断横纹肌溶解之后，医生说她的肌肉损伤特别的严重。 那么，如果我们得了横纹肌溶解，应该看哪些指标呢？其实呀，在横纹肌溶解的急性期，往往会出现肌肉损伤相关的指标，譬如说肌酸激酶、肌红蛋白等指标的急剧的增高，可以成百上千的增高。而在疾病慢慢的缓解之后呢，这些指标又可以逐渐回落到正常的水平。所以说，如果非常关注自己的病情的变化，可以看看这两个指标的变化哦。